Yo, what's good? Welcome back to my channel. What's yo yo yo yo yo dude. Hmm. Yo kita kembali lagi ya yeah, kita kali ini gua bakal ngurusuh ngurusuh dan ngurusuh lagi ya kita seperti biasa ngurusuh. Ini yang gua bakal ngurusuh seperti biasa di taman dengan uh, bukan ini gua bakal pura-pura cari apa WC ya tapi dengan buku yang terbakar. Ini gua kasih tahu kisi-kisinya ya. Kita udah sampai ke minggu kedua bulan Oktober ya dan nggak lama lagi kita November dan Desember Oke, okay, sebagian segala narasinya. Yo, check it out. Okay, let's go. It's prank Mas, mas, mas, WC mana? Di mana mas ya? WC, WC. Mas, mas, mana? WC, WC, WC, WC, WC, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas. Duh, duh, duh, duh. ish ish ish ish is, api, api. Bu, bu. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Ayo, eh, sini, bang, sini, sini. Aduh, bang, bang, sini. Aduh, aduh, mas, bakar mas, tiba Aduh, aduh, bakar mas. Bakar, bakar, bakar. Aduh, aduh, bakar, bakar, aduh, aduh, aduh, bakar. Oke sekian prank kali ini dan ya selamat ulang tahun untuk Pontianak. See you next week.